倍哈哈，选中，三倍，红中，两倍，全中。 三倍，排榜，五倍。 五倍。 两倍，红中，两倍，白马二条，两倍。 准备。 Santa 八万，两倍，二条，三倍，两倍，两倍，两倍， 三倍，东岳一点红，两倍，前者。 四倍，八万，六倍，两倍，四倍，二条，六倍，两倍，八万，四倍。 两倍，二条，四倍，红蝶，六倍，八万，十倍，两倍，二条，四倍，二条，六倍，两倍。 四倍，八万；二条，六倍，两倍。 四倍，哈哈，节奏，六倍。 倍，椰汁，两倍。红中，两倍。八碗 两倍，五条二条，三倍红中，五倍二条，五倍八万，两倍白把，两倍。 两倍。 前奏，六倍。 四倍，还把八万，六倍，两倍。个班嘛，大么出来？ 下先，爽手啲啦，蚊都瞓啦。